bernama boshimdan dunyo yig'madim goh dunyoga sig'sam ham o'z o'zimga sig'madim uchun yig'ladim cho'lar sambit novdasiday ko'kladim ey dunyoyi bu umid faqat seni yo'qladim qadamha bizni quvib o'tguvchi dunyo yosh g'oyat qadim birga عزیز ندارم سرداشم